ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጣም ቆንጆና ጤናማ በዝኩኒ ቆንጆ የማፍን አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ muffin ኡን ለመስራት የተጠቀምኩት ሁለት ኩባያ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ሩብ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘቢብ፣ አንድ ተለቅ ያለ ዝኩኒ፣ ሁለት እንቁላል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ baking powder እና አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። ዝኩኒውን ፈቅፍቄ ያዘጋጀዋለሁ። ፈቅፍቅ ያዘጋጀሁትን ዝኩኒ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አደርገዋለሁ። ለማዋሃድ እንዲመቸኝ ሰፋ ያለ ጎድጓዳ ሳህን የተጠቀምኩት። በምናቦካበት ሰዓት ዝኩኒው የራሱ የሆነ ውሃ ስላለው ተጨማሪ ውሃም ሆነ ወተት አናስገባም። ዝኩኒው ላይ ያዘጋጀዋቸውን ሩብ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ግማሽ ኩባያ ዘቢብ ሁለት እንቁላልና አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገብቼ በ spatula በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። በደንብ አዋህጃ አዘጋጅቸዋለሁ። ዱቄቱንና አንድ ሻይ ማንኪያ baking powder ነፍቼ አስገባና በ spatula እያዋሃድ ኳቦካቸዋለሁ የምናቦካው በዝኩኒ ውሃ ስለሆነ ተጨማሪ ዘይትም እንቁላሎቹም አሉ። የዱቄቱን መጠን እያየንና የምንፈልገው ውፍረት እስኪደርስ ድረስ ዱቄት እያስገባንና እያዋሃድን አብኩተን እናዘጋጀዋለን። ሊጡ ቀጠን ስላለ ተጨማሪ አንድ ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። መጀመሪያ ያዘጋጀሁት አንድ ኩባያ ዱቄት ነበር። ተጨማሪ ዱቄት ስላስፈለገኝ አንድ ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አድርጌ አንድ ላይ ነው ሁለት ኩባያ ያልኳችሁ መጀመሪያ ሊጡን በስፓችላ አዋህጄና አብኩቼ ጨርሻለሁ። እኔ የምፈልገው ደረጃ ስለደረሰ ሁለት ኩባያ ዱቄት ብቻ ነው የተጠቀምኩት። የማበስልባቸውን እቃዎች በዚህ መልኩ የማፍን ወረቀት አድርጌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ስድስት ማፍን ነው በድስት ማበስለው። ካዘጋጀሁት የማፍን ውህድ በአይስክሬም ማውጫ እያወጣው ወደ ማበስልበት የካፕኬክ እቃ ላይ አደርጋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የማበስልበት ድስት ምንም ውሃ ሳላደርግ ለአምስት ደቂቃ እሳቱን ቀነስ አድርጌ አሙቄዋለሁ። የ muffin ኡን ሊጥ አስገብቼ እሳቱን በጣም ቅንስ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። በኦቨን የምታበስሉት ከሆነ ኦቨኑ 350 ፋራናይት አድርጋችሁ ለ15 ደቂቃ አብስሉት። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የማፈን አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ማፍኑ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እናንተ በምታበስሉበት ሰዓት በአንድ ሰዓት ውስጥ ካልበሰለ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ሰጥታችሁ እሳቱን መልሳችሁ በጣም ዝቅ አድርጋችሁ ቀንሳችሁ አብስሉት። እሳቱን ከፍ አድርገን ካበሰል ነው ግን ማፍኑም ያራል፣ ድስታችንም ስለሚጎዳ እሳቱን ቅንስ አድርገን ነው ማብሰል ያለብን። ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ የማፍን አሰራር ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ እና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።